Cet exercice au beau est un classique. Akuzawa Sensei nous l'a montré à partir de 2012. Euh, il permet de, comprendre comment est-ce qu'on bouge euh, un objet comme le beau et après euh, un partenaire et de relier différentes parties du corps dans ce mouvement. Il montre un certain nombre de principes. Et notamment, un, des premiers principes, c'est une manière de travailler qui est différente dans la Honkai. Lorsqu'on va lever un, un objet comme le beau, on peut chercher à lever ce qui va lui demander beaucoup d'énergie, mais on peut aussi pour lever, par un principe de levier, simplement à partir du centre, descendre plutôt la partie opposée qui va permettre de lever l'autre euh, partie. On va appliquer ça directement euh, au beau, en gardant nos bras tendus, en étirant et en montant assez loin, et on va redescendre les bras en les gardant tendus. On va garder la rectitude de notre dos, descendre et fléchir bien dans l'aine, dans ce qu'on appelle les croix, et essayer d'éviter que notre genou avance. Donc on va pouvoir se mettre dans un, un gigotail qui est assez large. On peut le travailler d'abord en Mao et garder une extension à la fois, une ouverture ici de la poitrine, une ouverture des quoi, et venir chercher avec le menton de façon à sentir toute notre ligne devant. On étire entre le coccyx et le sternum pour sentir cette ligne, et puis on va se replacer en gardant cet espace qu'on a créé. On va rouvrir, descendre avec notre bout, simplement. C'est notre sternum qui descend avec le reste du corps et qui va monter simplement notre bout. Pour le faire, il faut qu'on ait la sensation de passer dessous, d'aller chercher. Ce travail-là, on peut le refaire ensuite en gigotaille travailler doucement. Gardez cette sensation de ramener au centre. Pour remonter sans perdre le sol, redescendre. Comme si, comme si le beau était intégré, comme s'il rentrait à l'intérieur de nous. À mesure qu'on le ressent, on peut garder de plus en plus nos bras tendus et engager le sternum et notre axe. Alléger et annuler le poids du bâton. Ici, on ne va pas chercher à bouger quelque chose de lourd, mais à neutraliser le bâton. On va se retrouver dans cet exercice toujours, à neutraliser le bâton et à garder notre sol, à aller dans un travail qui est vraiment vers l'intérieur. Voilà, un exercice plus compliqué qu'il y paraît, qu'un axe de recherche pour nous. Ah.